Mire, això sap el que és, no? Trencadís. Un símbol. El símbol de la caiguda del revestiment de la coberta i també de la caiguda d'un règim. De la caiguda del règim del Partit Popular en el País Valencià. El trencadís que s'ha caigut 8 anys després de la seva inauguració. Al Partit Popular li ha costat una miqueta més, caurà 20 anys després d'accedir al govern. Però Calatrava i el Partit Popular, els dos junts cauran perquè ja han caigut en la consideració de la ciutadania. Ja no es fien de vostès els ciutadans i les ciutadanes ni de Calatrava tampoc, perquè han vist els resultats.